Saateko olla mukaan Aterkan omolgiinan besna ilvisal. Besna ilvisal te tarbail nun e bail kabijera ge ge kargan pet bisa Aterkan juro molgise. Aril bahin halakat mahal nung nylkisalilla ol uroin havar tar ange ge ange gilkörgöhöl tar hurkakan urkakan vakanun mi dagitin juktaavah kanmara hertialla. Tugo niidu tarnika jero. Jo muu jero taratiskanat amolgiinan ekokarbonun joukkiin. Jumakilda laavur iivkilda. Edawal jumakiltin suulamatin hol. Ajuvukil käsin vihkil. Tadutar. Hela urkakantara vakatki bultse. Urka jumakilta edawal ajuvukil käsin e vihkil. Ilbaval jebjokkilinja jelum mittok. Mittoon el boriira. halabi uh, tarabbayla urtaktina ama abakawatin latin ijangaw abakawatin alakkan jingaw elba jawungna sa abakawunna urkawatin anga jingaw abakawatin allah nahan jingon tarbayl hurtta tirga ilawul urta nähennä tarhurka kasan iiren toksana iiren usko tin angaran abakatin tagachirakit abaka ekurba jabjangnas gunna kaakun takka hisa hurka kasan tare abakatin tarbalin bisa alasada luulba luulba hota aduk aduk gunjan dundawa duk talcha luulba jabjangnaro tarta hurka kantare abakala sahinnan baka tuggunan tar atirkan gunjana lulba lulba duk jeb jengnaro tar atirkan hururunda atirkan ye ye atirkan dula tar atirkan hulban höncha amal gilvedu sokchatin hamotiva er ödu er jun bisanere er, tar huri jannal hargigi duri jannal tawar jeb jeb kile angilba hamoti uldalbon i Där Där och imuksella vaan elvän. Tarittavar suuremmatin hauvuisa vakaati. Tän jumakel tuolla kilvoriira visav. Omukil jebkir. Taralla Och aterkan omalgiinen. Kyllä nulgihin notkuusaa. Adingal vehtevin, okkil boriira se ientä. ilaul amuttullaahu rugoot tar amuttullaahu rusitchal nulginul amolgiinan taratirkan. tar amolgi amolgin adiljayiitulla saab amuttu oldolvo joulchal atirkaannon lojosaalargari Atirkan tarala hootakorgasaani maakilduppiitar Paavakkiri tukti, nokki tuktin borira eetä. Oltava joulta alta sardan odoa, salamolkinessa motiiva vasta. Sarda vajoda, vakanta oli jokki, olki jokki, hirvaatiin ja leinal vajoda. Vakaannan. Taralla, tarnimaa kiltin visalla tarbijakteorvin niihal hamatingiten ulden manapsa ei edda tasalvan tiijämiä morgillin. Ei edä, ei edda. Geatir kannungal batin jengasa tuokalduunna. Omi kirosallari gorit, ei edda tasal ikun dabultannungal dutin isevjemiä tasatarba ildu. Opakaatin tuk dabultanningat Martin epetukulaamalla osalta. тогдан иңгіт бұдадары мартин хама теңетін үлден манавса алда вода ок килван тира тара тиркан генинга са тара тар гил хала боё боё лосал үлден исил алдан исил тар ге гил хала тар юр юр юр амал кесе атиркан тарала тогда окулам нихил тюктям икан дуара мукурат Ikunda da atara ni sabje minor dutin. Eya da atara wam tijami. Tari targuni kiti namaski ikun nawal wam mil Ni mahil duur boring nakaldo, ni mateng nakaldo targarbi na wadi. Amiguninkin minalagunkin. Ikunnawal bakam timil oldoyo eya eya wamil borising nakaldo ni mahil duura. uldal uldala burbulay makira bori singna kalida yamak tuwar lo bori fka boye date boye do hubul don atir kardo eldo do abedatil na bori fka tarit do owen kil bori masif kil aida aika kandar mundu tsar siring dadu bori matina injeng naro aterkardu bukil rilmaktal baingalbu uldal belba ahagdildu ahaldu bukil ukkil vagalottu huurban barikil.